მინისტრი ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს შეხვდება. შეხვედრის მთავარი საკითხი ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე საქართველოს პროგრესი იქნება. დაგეგმილი ასევე სხვა ოფიციალური შეხვედრები ძალიანში შემავალ ყველა ქვეყნის ელჩთან. თინა ხიდაშელისთვის, როგორც თავდაცვის მინისტრისთვის, ეს ნატო შტაბ ბინაში პირველი ვიზიტია. Thank you. კი რა მე არის დღეს ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი, ყველაზე უფრო მეტად ეს არის ევროკონტინენტური ინტეგრაციის გზაზე რეალური პროგრესის ჩვენება, ვინებრივია ჩემი ამოცანაც ამ პირველ თავდაცვის მინისტრად გაცნობით შეხოდრაზე, თორემ ჩვენ ისე შეხოდრილი ვართ მანამდე, იქნება სწორედ იმ პერსპექტივის ჩვენება, როგორც ჩვენ ქართველები ვხედავთ ვარშავის სამიტამდე გასავლელ გზას.